ya la, casita. Estoy contento porque esta noche no salí mal, no salí lesionado, todo lo contrario, me llevé el triunfo porque traía las ganas, una lesión no me va a impedir nada, solo fue un desgarre, pequeña contractura, pero aquí estoy para mostrarle a New Japan y al mundo que tengo el hambre para colocarme entre los mejores deportistas de todo el mundo. Tuve una gran pareja, Disturbio, que nos llevamos el triunfo por eh. ese acoplamiento. Muy ah, bien. Los mejores en esta gira. Puma, Disturbio, la sangre nueva del Consejo Mundial. Lo mejor del mundo. Nos vemos próximamente de regreso. En este encuentro, en este encuentro fue muy espectacular contra buenos luchadores y el día de hoy demostraron sus capacidades y nosotros también les hemos demostrado de lo que somos capaces. El Consejo Mundial está preparado para dar el mejor, todo lo mejor de uno. El Consejo Mundial es el número uno junto con New Japan. Gracias Japón, gracias. Hoy lucha muy difícil. No pasa nada. Japón, por favor, juntos, viva Japón.